عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين Раваху Бухари ва Муслим. Когда наступает месяц Рамадан, открываются врата небес, закрываются врата ада, а на шайтонов одевают цепи. الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Два слова легки для языка, тяжелы на весах и любимый, милостивым. Это слова СубханаЛлаху ва бихамдихи. Причист Аллах и хвала ему. Субханаллахи ла азим. Причист великий Аллах. قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري Когда заболеет раб Аллаха или отправится в путешествие, то ему будет записываться подобное тому, что он делал, когда был дома здоровым. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها Поистине Аллах доволен, если его раб отсюда что-то из еды воздаст ему хвалу за это. И спив какого-нибудь питья, воздаст ему хвалу за это. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا Кто поест из этого дерева, имеется в виду чеснок, то пусть не, не приближается к нашим мечетям. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه Не ругал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пищу никогда. Если он желал ее, то кушал. А если она была ему неприятна, то он оставлял ее. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم Не ешьте левой рукой, поистине шайтон ест левой рукой. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك Пришел один мужчина к пророку, وسلم, и сказал, «О посланник Аллаха, кто больше всех людей имеет право на хорошее отношение к нему?» Он сказал, «Твоя мать». Мужчина сказал, а потом кто? Он сказал, «Твоя мать». Спросил, «А потом кто?» Он ответил, «Твоя мать». Он спросил, «А потом кто?» И он ответил, «Потом твой отец». عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه رواه مسلم Сообщается, что Ибн Умар сказал, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, самое лучшее благочестие – это чтобы человек поддерживал связи с теми, кого любил его отец. Хадис приводится в сборнике Муслима. عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه بروايات فؤاد أنس ради Аллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, кто желает, чтобы ему был увеличен его удел и удлинена его жизнь, то пусть поддерживает родственные связи عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم Поистине, в чем бы не проявилась доброта, мягкость, она всегда украшает это собой. И чтобы не лишилось доброты и мягкости, оно неизбежно становится порочным. Хадис приводится в сборнике имама Муслима. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم Не войдет в рай порывающие родственные связи. Не войдет в рай порывающие родственные связи.